sei que é prometazinho Se eu broto nessa parte, cês examina, tá? Eu dou next na fase na bolsa do brinco Ei, dança parte eu é que só pra destilar Pensando no que disse foi falar de mim Que eu trampo pra caralho, bora vai chegar Essa porra é só nós mesmos, posso meu dedo do meio Que o filho tá caçula que tá portando a 3x4 Pelo do automotivo, sem três motivos Foco na missão e cês querem fechar comigo Eu também quero com motivo, acha aqui de colisão Esporta é distintivo, só ramela na missão Não me diz qual que vai ser, ó oh, Apresenta acima pra você, Pisca 011, mano, é sem dó Preocupado apenas em vencer e só Não pensa, só vem Então deixa mal acostumada Sempre me invejou e eu não quero grana não Foda-se sua opinião Ela quer se